Pakai Fibonacci untuk mencarikan setiap target price dengan support line. Hai, saya Mr. Alex daripada Home Design hari ini nak berkongsikan sama anda. Macam mana untuk pakai indikator untuk Fibonacci something like this. Macam gini je. Okay, so sebelum kita mula, tolong saya tekan double click video ini untuk like dan followkan saya. Kita teruskan untuk tengokkan uh, yang penjelasan yang seterusnya. So untuk yang Fibonacci ini adalah satu kita panggil sebagai turning point untuk setiap trend. Okay. so daripada sini biasa kita nak carikan satu trend macam ini kita nak tahu eh bila dekat sini nak cari ah dekat sini mana dekat sini adalah turning point. Okay. so turning point maksudnya dekat sini adalah ah boleh acting sebagai satu support atau resistance lah. Okay, so kalau you pakai macam gini kan, you boleh uh, pakai kita punya Fibonacci. Ya, yeah, kalau Fibonacci you tarik daripada bawah, harga yang dari terbawah ya. Ha, daripada terbawah itu uh, termasuk daripada ek, harga yang terendah daripada ekor itu ya. Dengan harga yang tertinggi daripada yang uh, sebelumnya. Okay, so ini untuk membantukan anda untuk tahulah setiap punya posisi taking profit dia. Okay, so ini adalah untuk daripada bawah tarik sampai atas bawah, tarik sampai atas untuk mencarikan resistance dia atau support line. Okey, so daripada sini, you boleh, boleh nampak juga. Ha, so, kalau contohnya dekat 50% ke atas adalah zone bullish. Kalau, kalau adalah dekat zone 50% ke bawah adalah bearish. Okey, so kita contohnya untuk sampai sekarang ini kita nak tahu ha, macam kan masa untuk ambilkan zone daripada harga yang tertinggi sampai harga yang terendah. So maksudnya untuk sekarangnya kita nak carikan untuk zone support line. So kalau untuk sama juga ah uh, lebih tinggi daripada 50% ini lah zone bullish dengan lebih bawah dia itulah bearish zone eh. Okey so kalau dekat atas ni kan okey so kita tahulah setiap posisi yang kena garisan-garisannya macam begini adalah kita punya turning point dia. Kat sini adalah zone yang kita panggil sebagai posisi yang agak membahayakan. Ini adalah cara-cara untuk menganalisiskan Fibonacci. So kalau you nak belajar cara-cara pakai Fibonacci yang seterusnya macam mana untuk buat anggaran so untuk all time high punya harga Ya, yeah, macam contoh macam gini. Ah, oh time high. Okay, I punya target price boleh sampai mana? Kalau sampai harga dekat sini untuk kita dekat sini boleh pakai extended golden section eh. Extended punya free bonus daripada bawah tarik sampai yang paling tinggi. So dekat sini you pun boleh dapat tahu lah. Oh, yang harga tertinggi dia ah, target price adalah dekat berapa ikut daripada trend ini. Ini adalah penjelasan untuk hari ini. So harap boleh membantukan anda untuk ambilkan tindakan yang lebih lanjut dalam kita punya pasaran saham ya. Ingatlah, ah, berkulit video ini untuk like perlukan saya so kalau berminat untuk hadirkan kita punya kelas yang seterusnya tekan link di bawah so kita dekat sini kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya terima kasih